si je pouvais, dans tes bras nus me rencontrer, et je cours. Que je l'aime, vite, vite, tout simplement. بناتي الصغيرة Yeah. Oh. Let